masih bersama Geboy untuk merayakan resepsi walimatul urus daripada Tunay ang lutok pengget Nung apay ka lumba Tagan ko niya sa'y mengget Pilihan muat at sumang Tagan ko niya sa'y mengget Pilihan muat sumang tình đã ta Ku tentu jadi noni di hati tanda tanya Faizia Mulanya lepas titi Ulinya Khabaizia Mulanya lutup pengger Nunga habai galumba Takkan tonnya saya mengger pilihanmu buat erti kalau nyai mahawa ilu du ajak di kalau nyai mahawa di perjalanan nanti 你。 ยั่ว